老，干好事情。阿姨，俺们在干啥？啥？我问你，哪里有做包子？俺们做包子，干啥？做包子。 Pasanabu kami. Ya, pasanabu kami. Alasan. Pasanabu alasan. Kau di sana. Anu cita ini bukan.

to Ali. Yeah, yeah, yeah. 점 나라 신지